kita ingin berbagi informasi Malioboro ke Yogyakarta dalam masa sebelum normal malam minggu sore hari ini seperti apa kondisinya ini mobil masih Thank you. itu titik nol kota Yogyakarta sido pintu regol ya, belakang alun-alun alun-alun keraton regol oh, Pemagangan Oh. ya memang kalau untuk olahraga memang London Selatan tuh mobil-mobilan itu loh yang itu mobil yang pakai aki itu loh usah turun ya dek nggak usah turun ya kawan-kawan kita sudahi dulu berbagi informasi kita trip Malioboro alun-alun Yogyakarta sore hari ini di masa transisi new normal semoga informasi ini bermanfaat